Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se enseñó En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron profundo que no tiene explicación. Buenas noches, mucho gusto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de Te comencé por extrañar, pero